אהלן, כאן עמרי, והיום אנחנו הולכים ללמוד איך פותרים משוואות מהצורה x בריבוע שווה ל-m. אנחנו הולכים לראות שלושה מצבים שונים למשוואה, ואנחנו הולכים לראות שני סוגי פתרון, שני פתרונות, את הפתרון הגרפי והפתרון האלגברי. אז בואו נתחיל בדוגמה. אם נכפול את x בעצמו, נקבל את המספר 4. מהו x? כדי לפתור את השאלה הזאת אנחנו הולכים אה, להפוך אותה לאיזשהו ביטוי אלגברי. לכפול את x בעצמו זה בעצם x בריבוע, ואם נכפול את x בעצמו נקבל את המספר 4, זה אומר ש-x בריבוע שווה ל-4. קיבלנו פה משוואה שהיא, אם תשימו לב, אה, זהה לתבנית, היא מתאימה לתבנית x בריבוע שווה ל-m, כאשר 4 הוא m שלנו. בואו עכשיו אה, נסתכל על המשוואה הזאת בצורה קצת אחרת. בעצם יש לנו פה שוויון של שתי פונקציות. יש לנו בצד שמאל פונקציה שהיא x בריבוע, אפשר לרשום את זה y שווה ל-x בריבוע, ובצד ימין, באגף ימין, יש לנו פונקציה שהיא y שווה ל-4. אז יש לנו שוויון של שתי פונקציות. אנחנו נתחיל קודם כל בלראות את הפתרון הגרפי. בעזרת הפתרון הגרפי אנחנו נבין מה הם הפתרונות של המשוואה הזאת. אז נתחיל מהפרבולה. הפרבולה y שווה ל-x בריבוע. זה אגף שמאל של המשוואה, ואנחנו עכשיו נוסיף לשרטוט גם את הקו הישר y שווה ל-4. y שווה ל-4 זה קו מאוזן שהוא בעצם אוסף הנקודות שערך ה-y שלהן הוא 4. עכשיו, בשאלה המקורית אה, שאלו אותנו בעצם מתי x בריבוע שווה ל-4. במילים אחרות, שואלים אותנו מתי שתי הפונקציות האלה זהות. וכששואלים מתי פונקציות זהות, מתייחסים לנקודות החיתוך ביניהן. אז הנה אנחנו יכולים לראות את נקודות החיתוך. נקודת חיתוך, חיתוך ראשונה היא מינוס 2 פסיק 4, ערך ה-x שלה הוא מינוס 2 וערך ה-y הוא 4, ונקודת חיתוך שנייה היא 2, הערך שלה הוא 2 ו-4. איך הגענו לערכים האלה? כמובן שערך ה-y הוא 4 מכיוון ששתי הנקודות יושבות על הישר או מונחות על הישר y שווה ל-4 וערך ה-x נוכל להוריד קווים מאונחים מהנקודות ולראות שהקווים האלה חותכים את ציר ה-x בנקודות מינוס 2 ו-2. אז ראינו בעזרת הפתרון הגרפי איך מגיעים לתשובה, לערכי ה-x או לפתרונות של המשוואה, אבל עכשיו בואו נשתמש בפתרון האלגברי כדי למצוא את התשובה באמת. אז בעצם מה שאנחנו רוצים לעשות זה לפתור את המשוואה x בריבוע שווה ל-4, אפשר לראות שהפתרונות הם 2 ומינוס 2, בואו נעשה את זה מסודר, בעצם מה שאנחנו עושים זה מוציאים שורש לשני אגפים של המשוואה, ואנחנו מקבלים ש-x1 שווה לשורש החיובי של 4, כלומר 2, ו-x2 שווה לשורש השלילי של 4, כלומר מינוס 2. אז קיבלנו שני פתרונות, 2 ומינוס 2, וזה בדיוק מה שראינו מקודם בפתרון הגרפי. עכשיו נשאלת השאלה, מה היה קורה אם במקום 4 היו שואלים אותנו, המס... היו נותנים לנו את המספר 0, או לחילופין את המספר מינוס 2. בעצם אנחנו יכולים לראות שיש פה שלושה מצבים שונים לשאלה הזאת. אפשר לסדר את כולם בטבלה, ולראות ששלושת המצבים נבדלים אחד מהשני בערכי ה-m שלהם. מצב ראשון זה m קטן מ-0, מצב שני זה m שווה ל-0 ומצב שלישי זה m גדול מ-0, כלומר חיובי. אז יש לנו שלילי, 0 וחיובי. נתחיל קודם כל בפתרון הגרפי כדי לנתח את מה שקיבלנו פה. דבר ראשון בואו נראה כמה נקודות חיתוך יש לנו בין הפונקציות כמו שראינו מקודם. אה, במקרה שהם חיובי כמו במקרה הזה הם, אה, הם היה שווה ל-4 היו לנו שתי נקודות חיתוך. בואו נראה מה קורה כשהם שווה ל-0. נחזור לפתרון הגרפי ונשחק עם m. אנחנו רואים שככל ש-M יורד, שתי הנקודות מתקרבות אחת לשנייה, עד ש-M שווה ל-0. ובעצם כש-M שווה ל-0, נשארת לנו רק נקודת חיתוך אחת. נקודת החיתוך בין הפרבולה x בריבוע לבין ציר ה-x. אה, כי y שווה ל-0 זה x. אז אנחנו רואים שכאשר m שווה ל-0 יש נקודת חיתוך אחת. מה קורה כש-m שלילי? כש-M שלילי אנחנו הולכים לראות שהקו הישר נמצא מתחת לציר ה-X ולכן אין לנו נקודות חיתוך כלל בין הקו הישר לבין הפרבולה. אז אפשר לסכם זאת בטבלה ולרשום שכאשר M חיובי יש לנו שתי נקודות חיתוך, כאשר M שווה ל-0 יש נקודת חיתוך אחת וכאשר M שלילי אין נקודות חיתוך. מתוך הידיעה של כמה נקודות חיתוך יש לנו, נוכל להסיק כמה פתרונות יש למשוואה. כאשר m חיובי, מכיוון שיש לנו שתי נקודות חיתוך, אנחנו גם יכולים להגיד שיש שני פתרונות. כאשר m שווה ל-0, מכיוון שיש נקודת חיתוך אחת, יש לנו פתרון אחד, וכאשר m שלילי, מכיוון שאין נקודות חיתוך, אז אין פתרונות למשוואה. עכשיו בואו נדבר על מה הם הפתרונות האלה. זה כבר פתרון האלגברי, ואנחנו יכולים לראות שכאשר m חיובי, הפתרון האלגברי הוא x1 שווה לשורש של m, ו-x2 שווה למינוס שורש של m. יש לנו שני פתרונות. כאשר m שווה ל-0, בואו נסתכל שוב בפתרון הגרפי, כאשר m שווה ל-0 יש לנו פתרון אחד, והפתרון הבודד הזה הוא בעצם ש-x גם כן שווה ל-0. אז בואו נרשום בפתרון האלגברי של m שווה ל-0, x שווה ל-0. וכאשר m שלילי אין לנו פתרונות ולכן לא קיימים uh, x'ים שמקיימים את המשוואה. אז נוכל לרשום גם כאן אין פתרון. אז בעצם מיפינו פה את כל המצבים של המשוואה מהצורה x בריבוע שווה ל-m. ראינו מה קורה כאשר m חיובי, מה קורה כאשר m שווה ל-0 ומה קורה כאשר m שלילי. ראינו שיש שני פתרונות שמייצגים את ערכי ה-x של נקודות החיתוך של שתי המשוואות. כאשר m שווה ל-0 יש פתרון אחד והוא x שווה ל-0 וכאשר m שלילי אין פתרונות למשוואה. מקווה שנהנתם וניפגש בסרטון הבא.